Ola, nesta ocasión vamos ver como se, como se pode xestionar en Odo os distintos estados e fases por os que pode atravesar unha tarefa dentro dun proxecto. Unha, unha tarefa pode depender de outra ou pode estar bloqueada por calquer outra causa. Unha tarefa pode estar rematada ou pode estar pendente de comezar. En Odo En, en principio temos unha vista de cada proxecto cunha serie de información adicional para que poidamos acceder rapidamente. Por exemplo, o proxecto Pirámide ten asociadas dúas tarefas que nos están amosadas nunha columna que, que está chamada Preparación. as distintas fases dunha tarefa dentro dun proxecto son definidas polo, polo usuario a conveniencia dos tipo de proxectos que realice. Un exemplo de fases secuenciais podría ser algo así como isto. Preparación, esperando permisos, execución, remate, e rematado. Preparación sería un, unha fase das tarefas nas que non están listas para ser desen, desenvolvidas por, a, por os traballadores da empresa. Pode ser perfectamente tarefas que se acaban de crear ou aprobar un presuposto e que están aí á espera de que a persoa responsable pois, lle dé o visto bo as asigne aos, aos empregados requeridos, etc. A columna en esperando permisos engadina, porque pode ser un eh, un estado bastante unha fase bastante habitual das, das tarefas nunha, nun contexto de obras, por exemplo. Podríamos eh, cambiar o nome desperando permisos a burocracia e incluir, por exemplo, que este pendente da firma dun contrato ou que este pendente dun de, de unha negociación cunha comunidade de veciños e cousas así. Execución sería o estado, a, ah, perdón, a fase normal de execución dunha, dunha tarefa. Unha tarefa pode ser eh, rematada nunha soa vez ou pode requerir eh, que participen distintos traballadores en distintas datas, etc. En calquera caso, o estado máis usual das tarefas debería ser tanto execución como as que están feitas, pois obviamente, rematadas. Remate é unha columna que engado no que podría ser que unha, tar que unha tarefa este pendente de finalizar por algún pequeno detalle, pues ven que un encargado de o visto bo, ou ven que haya que facer un recoller a ferramenta que, que, que, que está na obra, ou facer algún pequeno remate, algo que probablemente hasta ni siquiera se nere unha folla de, tra de traballo, pero que hai que facer para dar por concluída a tarefa. E rematado, pois, pues, sería a tarefa que o, sería a fase da tarefa na que esa tarefa xa está feita por completo. Para mover unha tarefa dun, dunha fase a outra é tan sinxelo como pinchar nela e arrastrar a fase con 20. É igual onde queiras levala. Aquí xa me está avisando de que está cambiando a fase da tarefa. E aquí vemos un pequeno número cos tare co número de tarefas que hai en esa fase. Os estados eh, son un concepto lixeiramente diferente. En Odo, o estado normal, que é no que se atopan estas tarefas, márcase con este círculo gris. Sin embargo, existe o estado bloqueado e o estado listo. De alguna maneira tamén hai un estado que é pechado, que se asocia en esta configuración se asociaría directamente cando se coloca aquí. Cando colocas unha tarefa aquí, pasa a estar pechada. Hasta aquí non ten moito, non Estas columnas non son ni moito menos obligatorias, poden ser por as que se precise. E unha vez que pos sigues o teu diseño, pois eh, xa estaría. Eu usaría un mínimo de dúas simplemente para incluir un estado rematado. E probablemente iso implique usar tres. Unha na que están as tarefas que están en fase de preparación e de asignación, unha nas fas, unha para as tarefas que están facéndose e outra para as tarefas que están feitos. Eh... Ah, sí, por exemplo, aquí en... Supoñamos que temos unha tarefa esperando permisos. Nos podemos por aquí unha actividade que sea precisamente ir a urbanismo e pedir o permiso. Aquí vuelve a avisarme, do cambio de, de tarefa. Vale, y con esto o sea, estaría o nos aviso. Podemos programar para que nos avise un pouco antes de que temos que ir e cousas así. Cando creas unha folla de traballo, digamos, traballar moito e arreo. Se asignas un, pros, un, un proxecto, aquí saldrán só as tarefas que estén abertas. Imos ver aquí outra vez o noso proxecto e veremos que primeira cousa se cousa a facer está fe está feita, entón xa non sai aquí, non se lle pode asignar un parte de horas. Na mentres que estas dúas tarefas que están abertas, unha bloqueada porque hai que facer algo e outra que está pendente dos permisos, esas sí saen aquí. Isto que sai aquí dese un proxecto creíno para poder facer partes de horas sin asocialos a tarefas, pois como A idea é usar a configuración na que as tarefas van asociadas a, a Prosect, na que as follas de, de traballo van asociadas a proxectos e tarefas, pois eh, pode ser útil ter un, un proxecto e unha tarefa para os casos nos que queiras levar o control de traballo dun empregado, pero que non se corresponde a ningún a tarefa que hayas creado porque son ven porque sea un traballo trivial, por exemplo, cando tes alma, arranxando almacén, ven porque sea un traballo tan pequeno que prácticamente non xeneras nin, nin presuposto, prácticamente solo facturas, pues nada, tuvo que ir 5 horas ali a, a arranxar un, unha porta. E é unha forma de resolvelo como outra calquera. Non é a única, seguramente non sea mellor, pero para min parece bastante sinxela. Vale. As fases configurase previamente. como se ve, pues estou entrando como desarrollador. Entonces, como desarrollador, unha das cousas que teño aquí son as etapas e outra é o tipo de actividade. As etapas pois son esas fases. Fase de preparación, fase de etapa de pedir de esperar permisos, etapa de execución, etapa de rematado, de remate. Aquí podrían crearse máis eh, e asocialas a proxectos con, concretos. Ou simplemente crear, eliminar uns e crear outros ou o que necesitemos. Ao marcala por defecto para novos proxectos, cada vez que se crea un proxecto, vai a aparecer a esa etapa doblado en Kanban é para que a columna non estea a vista. Se vamos aquí, aquí vemos isto é unha columna doblada. Neste caso non ten, non ten nada. Pero podríamos doblala. Isto, va, isto é un pouco para que se si temos columnas un pouco máis superfluas, pois que non ocupen, sobre todo cando temos moitas tarefas, cando ocupa todo moito, a pantalla pequena e demais cunha boa pantalla e unha boa planificación, pois em, ao mellor non é tan útil, pero bueno, como todo. E con isto conclúe a parte de fases e estados. Non hai moito máis que que contar.